här och välkommen tillbaka till Naturliv. Idag befinner jag mig efter vägen. Det blåser ganska mycket som ni kanske hör. Det flyger löv och det har snöat lite grann här också. Men det gör ingenting. För jag tänkte ge er åtta tips för camping. Och då spelar det ingen roll om du sover i bilen eller om du har tält med dig så att du är ute idé. Så jag tänkte ge dig tipsen här. Tips nummer ett. Läs på om platsen du ska åka till. För det kan ju faktiskt hända att det finns restriktioner för den plats du ska till just när du ska dit. Exempelvis eldningsförbud, eller att de har stängt vägarna in på grund av älgjakt eller översvämningar, sådana saker samt vad som gäller i området. Tips nummer två. Planera din resa. Kontrollera att du har eventuellt matvaruaffärer efter vägen till området du ska ifall att du behöver fylla upp torrvaror eller annan mat. Kontrollera även att du har mackar för att kunna fylla på drivmedel så du inte blir stående mitt ute i ingenstans utan att kunna ta dig därifrån. Kontrollera även vårdinrättningar som sjukhus och vårdcentral om det skulle hända något allvarligare. Du ska även kontrollera om det finns mottagning dit du ska för att kunna ringa. Tips nummer tre. Hur du organiserar din utrustning. När du har bilen så har du ganska mycket plats att lasta. Men det är bättre om man lastar i lådor. Eller takbox som jag har. Istället för att bara slänga in allting. I min takbox har jag tält jag har sovsäck, liggunderlag, campingmöbler. Det som jag ska ha ute. Det har i lådor i bilen. Det är sånt jag är lite mer rädd om. Det jag har i mina lådor. Där en låda för kläder. Ombyte. Så att jag inte blir blöt eller kall. Så att jag kan byta om om jag blir svettig. Och i den kommer jag även ha en tvättpåse. Så jag lägger ner all använd, alla använda kläder i den påsen. Sen har jag en låda för matlagning. Där i har jag stekpanna, kastruller, grillgaller, yxa, såg, varför har jag yxa och såg i matlagning? Jo, för jag kanske vill laga mat över öppen eld och då måste jag kunna få tag på ved. Så finns det då ett fallet träd, då kan jag ta och såga sönder det eller använda yxan för att grena trädet. Ta bort grenar alltså. Sen har jag även en låda med torrmat. Ser ut så där. I den lådan har jag ris som jag sätter en matsked vatten i och låter koka upp. Så får jag färdigt ris sen. Jag har lite nötter. Ifall man är och vandrar så är det bra nötter med sig för att få tillbaka lite energi. Jag har lite pasta med mig och nudlar. Eh, potatismos. Choklad. Kaffe. Te. Sådana saker har jag här i. Samt att jag har kokböcker. Den här kokboken är jättebra. Kokbok för friluftsliv. Friluftskockar. Samt den här äh, lilla grillboken från Kaj P. Suverän. Där har man recept på grillmat som man kan göra när man är ute på sin tur. Om man har med sig ingredienser såklart. Så lite sånt har jag i den. Sen har jag även en kylbag med mig som går på 12 volt. Och i den har jag då sånt som kan förstöras som eh, kött, korv, bacon, smör, mjölk och lite sådana grejer. Och den står inne i bilen. Tips nummer fyra. Ha alltid en backup-plan. Och med backup-plan menar jag om det är så att det händer någonting efter vägen. Till exempel att det blir värsta ovädret och där du kampar bli oframkomligt. Det blir vatten på grund av regn eller annat så ska du kunna ha en annan plats att kampa på eller att du kampar i bilen. Men backupplan är alltid bra att ha ifall någonting skulle inträffa. Tips nummer fem. Meddela alltid nära och kära vars du har tänkt åka samt hur länge du ska vara borta. Sen kan man även komma överens om att man hörs av en viss dag eller varje dag en viss tid så att de där hemma får veta att allting är okej okay, så att ingenting har hänt. Tips nummer 6. Det kan hända att du kommer till en plats där det redan finns andra kampare. Försök att visa hänsyn mot dem. Det kan hända att de presenterar sig och att ni börjar prata och blir goda vänner. Men fram till dess kan man hålla lite låg profil. Tips nummer 7. Glöm inte att njuta av din camping. Lägg bort mobiltelefon och datorer. Njut! Ta och läs en bok istället. Eller vandra. Du är ju ute för att på något sätt återfå energi i kroppen, orken och njuta av omgivningen. Så allt med elektronik som man inte behöver, som man använder i vardagslivet. Lägg bort det. Njut av här och nu istället. Tips nummer åtta och det sista tipset. När du lämnar din campingplats, städa upp efter dig. Låt den se ut som när du kom var den orörd. Se till att den är orörd när du åker därifrån. Ta med dig skräp. Städa marken om det ser hemskt ut sen du har varit där. Dra tillbaka barr eller löv om det behövs. Men låt det se orört ut. Så kommer nästa kampare också trivas. Så det var mina åtta tips till dig eller er. Så nu ska jag bege mig hemåt för jag var ute ett tag och börjar nu att frysa. Så jag säger så länge, ha det bäst så ses vi snart igen. Hej då!